안녕하세요 마카오 권입니다 네 지금 코로나 바이러스로 인해서 전 세계가 고통을 받고 있는데요 우리나라 상황은 아무래도 뉴스를 통해서 많이 접하기 때문에 좀 상세하게 알 수는 있지만 타국은 현재 어떻게 생활을 하며 이 코로나 바이러스를 어떻게 생각하는지 우리가 정확히 모르기 때문에 대만 친구 한 명을 불러왔습니다 네, 딱 봐도 잘생겼죠? 네 친구 소개부터 하도록 하겠습니다 안녕하세요 너는 소박경 제가평상시에좀궁금했던내용들을이친구한테물어보도록하겠습니다大湾有没有够口罩？不太够。电视上就是新闻一直报道说，民众到哪都排队。那像我们一开始疫情第一阶段是在超商、supermarket、seven eleven 那种，一人一天就是限购六个。然后后来就是发现一样会有不平均的问题。 所以现阶段是一个人一周只能买两个，那一个是台币大概六块钱吧，政府规定的药局里面，对，那就是一般便利店呢，一般商店里面买不到吗？就买不到了，就呃，我看到杂报道是说，我们其实一天的产量只有一千两百万片，那全台其实有两千三百万人，等于如果以大数量的数据来说的话。 我们是有一半的人买不到口罩的，嗯，对，因为台湾有经过 SARS 嘛，所以是不是很害怕这个病毒？其实也是蛮害怕的，因为就是每天打开新闻，全部都是武汉肺炎，尤其我们离中国又这么近，大家还是一样很小心的去准备防范这件事情。尤其在捷运上啊，或者是办公室里面，大家都还是会戴口罩。你觉得韩国人每个人都戴口罩吗？嗯。 就这几天路上走下来的话，八九十 percent，其实大家都还是戴着口罩，就有一点跟台湾是一样的。我觉得，其实韩国的政府呢，不让韩国的国民叫武汉肺炎，台湾可以叫吗？我们都直接讲武汉肺炎，我们比较没有歧视的意味，就是单纯从它什么地方发生，那我们就直接关上它的地名。台湾政府呢，没有让国民不要叫武汉肺炎这样的事情吗？ 目前没有，没听说过，没听说过。嗯，台湾是不是因为这个武汉肺炎很讨厌中国啊？ <laughs> 有点敏感。哎呀，呃，蛮多人都还蛮讨厌的啦。尤其像这一次，就是 WHO 世界卫生组织这种面临这么大的灾难的时候，你却因为这种政治议题把我们排除在外面。那包含像他有虚报我们的得病人数啊。 直接说是我们自己报错的，我们从来没有沟通过，你怎么会知道我们的病例状况？到现在他还是不愿意让我们以观察员的身份重新回到世界卫生组织。你说我们口罩不救你们，那你们四川大地震的时候，经过这么多灾难，我们台湾其实都有捐款。像当 SARS 发生的时候，他们那边的官员居然有直接讲说，管他们去死，就是不干我们的事。 那你怎么样能代替我们？我们是不同的政府，不同的政治，包含我们对疾病的处理方式也完全不一样。对我们是真的是还蛮积极的来看待这件事情。多数的台湾人其实还蛮介意这一点，就是说我们到现在还是没有办法在世界上有一个位置，就因为你的一种原则跟排挤。那你有没有想再说的东西？呃，这几天。 在讲话的时候，当地的韩国朋友就会这样子啊，因为因为是中国人， <laughs> 对他，我有时候会听到“穷姑穷姑”， <laughs> 对，所以就是希望不要再误会了。我们是泰曼萨拉米尼达。 嗯，其实台湾来韩国的人数也是蛮多的。我自己的客人或朋友也会遇到这样问题，就是说会被误会成中国人。嗯，然后就是大家会这样子，就是躲开。你要讲台湾，台湾，我们有想说要自己做贴纸贴在身上。哦，所以呢，香港人、澳门人、台湾人来韩国讲中文，那就韩国人以为全部都是中国人。 所以我上次去过有一个地方，看全部都是台湾人，没有中国人。但是有一些韩国人说：“哎呦，怎么这么多的中国人？” <laughs> 有这样说，要是我当做台湾人，我觉得心情就不开心了，会有一点受伤啊。对，会有受伤。我也知道这个困难点，就是比较难分辨到底他是不是中国人。我们讲话比较不会那么多的卷舌。 对呃，例如说吃饭了没，他们可能会比较吃饭了没，对，吃饭了没，呃，有点像韩语这样子，就平平的，吃饭了没，吃饭了吗？这样子。不过我觉得吧，韩国人没有学过中文，还是分不清。那我们说到这里，我希望武汉肺炎赶快结束，希望我们韩国的国民，也是台湾的国民，健健康康、平平安安的度过这一劫。谢谢各位。 감사합니다. 감사합니다.